Prince, tla moshimane wa ka o mo botsana um ke tlo bolela um mantso a kry ngwanaka um ge ke bolela mantso wena o mpotsa gore na lentso le thoma ka modumo o mofeng a kere mohlala tate e thoma ka t wa ikwa gore tate e thoma ka t ga setulo okay tafola roko right galase apola allright jale ke nyaka omphe eh, modumo wa mafelelo ke re ngwanaka lefodi selepe allright ke a leboga ke re ngwanaka jale re tlo ya ka e, e swara ka letsogo la gago ngwanaka e tshwarene ke tlo go kgopela ompotse maina a ditlhakatše a ke a ke re okay mm a re bolele e bolelo le tibole teng ke tlo go fa motsotso o tee a ke re e o di bale ka moka ga tsona ke nagana gore gore o di bale ka pele o santse o di šupa o ka kgona go di šupa so ka e tee ka e tee ehe ge ke re thoma o tla thomiša ke re ngwanaka kana o thoma ka o feng o thoma kao a ke re thoma mošimane a medumo e ditlhaka tseo tse pedi wa di bona wa di bona di sepela ka two two two two e ke e ke eng e bolelo le tee aga jale wena o tlo bala tse o nnoša ke re ngwana ee o tla šupa ka mono beya monwana tswana pele tswana pele o se kwankemela Mm. Mm. Mm. tšwela pele ge o e lebetse e fete gore o se kwatla betha ke nako mm. Hmm? All right. Thank you, my boy. Yo, hlalefile a ke re moshimane wa ka. Jwale, gone jwale ke tlo go kgopela o mpalela mantšu ke wa bona. Lentšu la mathomo ke oli. O ka lebala le mma- le mmangwana ka. A re lebale. Oli. Lebalo le tee. Oli. Aga. Jwale wena o tlo bala a. akere o le teng ka one minute o tile gore o bale ka pele akere moshimane thoma ngwanaka medu ke kefa uku sesi upa ta ta ta o u ma u tu okay si le si le be ga okay thank you ya mafelelo ke ene ee ke ditabana o swanetse gore o mpalele tsona o thoma mo and then re tlo fetsa mo wa e bona prince ee jale ke go beela nako wena o tla bole gare o bare a re ba le ngwanaka tšwela pele tšwela pele bute e fete e fete go bona o kare ya go tshwenya so tšwela pele mošemane wa ka ba le tšatši le le kwe matume a ya go bapala le Okay, thank you, my boy. Jwale ke tlo go botšiša dipotšišo ne aga ke tlo go botšiša dipotšišo mošanyana wa ka a ke re e be re balang ke mang yo a bego a na le mpšanyana na matume o ile a ya kae le mpšanyana ya gago orit ke lebogeng ya ka ngwana ee o ka nna wa dula fase thank you my boy